hefyd wrth gwrs, uh, lle mae'r dyfodol y Gymraeg yn y gwestiwn, ond mae'r ddogfen yma'n gyfan gwbl canolbwyntio ar y cyfnod cyfrifoldebau fydd na'r Llywodraeth Cymru o 2016 ymlaen. Felly dyna pan mynd i yma yn yr adeilad hwn yn ei lantio fe heddi ar gyfer blwyddyn nesaf. Yn gyntaf felly dwi am ofyn i Jamie, Jamie Bevan, uh, cadeirydd Cymdeithas yr Iaith, i roi ychydig o sylwadau i ni. Diolch Jamie. Diolch Hen. Um, Reit, Siamai, um, dwi jyst yn mynd i sôn yn cyffredinol am, am y dogfen yma, um, sef ei gweledigaeth ni ar gyfer Llywodraeth uh, 2016. Fel oedd Ken yn dweud, mae yna llawer iawn o bobl wedi cyfrannu at cynnwys, cynnwys y dogfen hon. Um, dyn ni wedi bod yn ymgynghori ers misoedd gyda arbenigwyr yn maes cynllunio cynllunio iaith a syniadau nhw sydd wedi mynd mewn i helpu ni creu um, y dogfen be dyn ni'n gweld holl bwysig yma